如果你不愿意，就把纸条丢到窗外。不久之后，纸条传回来了。小峰兴奋的打开纸条，写着：“窗户打不开。”小芳放学之后都会到学校的图书馆打工。于是，小峰走到小芳的面前说：“下班，请你吃饭。” 小芳在系统找了几分钟之后，告诉小峰：“不好意思，我们这里没有这本书哦。”哥哥跟妹妹在聊天，哥哥对妹妹说：“哎妹啊，帮我介绍你的几个闺蜜吧，总不能让你哥一直单身啊。”妹妹回答：“好啊，可是要等一段时间哦。” 哥哥问：“要等什么啊？”妹妹说：“等我想跟谁绝交的时候。”半夜的时候，小光突然紧紧抱住老婆说：“这辈子太短。”老婆醒了，听了觉得非常的感动。小光又补了一句：“话说。” 我都盖不到脚。一场重击锦标赛结束之后，大超的速度创下纪录，获得冠军。就有记者来采访他，请问您这次获得冠军，平常是怎么训练的呢？大超回答：“我上一份工作是做外送的。” 有一个路人拦了一辆计程车，问司机：“请问这里到机场要多久啊？”司机回答：“要蛮久的哦。”那个人又接着问：“起码要多久啊？”司机回答：“起码要更久啊。”岳父悄悄地跟女婿说。 我要把藏私房钱的技巧教给你。女婿回答：“这样岂不是在跟你女儿作对吗？”岳父说：“人不为己，天诛地灭。”女婿很疑惑的问：“什么人不为己啊？”岳父说：“教会你之后，我以后找你借钱才借得到啊。” A 跟 B 在聊天。A 问：“你觉得情侣在一起应该要互相检查手机吗？”B 就回答：“嗯，不需要吧，因为这样对四个人都好。”小李在餐厅喝了一打啤酒之后。 非常口齿不清的对服务生说：“我想我喝多了，你们店里有没有醒酒的东西啊？”服务生回答：“有的，我这就去拿账单。”有一只蚊子出去练习飞行，回到家之后，妈妈问。